Hej och välkomna till UB i Växjö. Jag tänkte ta med er på ett library run för att visa våra lokaler och vad vi har att erbjuda. Så vi kan börja här på entréplan. Uh, här har vi utlåningsmaskinen där du lånar dina böcker. Och här har vi återlämningen där du lämnar in dina böcker. Här har vi informationen där du kan få hjälp av bibliotekets personal. Och här nere på plan 0 så finns det studieplatser, grupprum, datorsalar och skrivare där du kan skriva ut, kopiera, scanna. Vi fortsätter vidare hit. Uh, här kan du skaffa lånekort och du kan söka i, våra, i vår katalog på böcker och annat. Här borta så finns reserverade böcker och då är de uppställda på ditt efternamn. Vi går vidare hit. Här finns massa datorer där man kan logga in med sitt LNU-konto. Här kan man också skriva ut och Vidare här så finns tidskrifter, massa olika ämnen. Vi har dagstidningar och nu ska vi upp en våning till plan två. Här är plan två, här finns jättemycket böcker. Eh, vi kan gå vidare hit. Här längs med alla väggar egentligen i hela UB så finns det studieplatser och grupprum där man kan sitta och plugga. <clears throat> Här finns ännu en skrivare så du kan skriva ut ännu mer. Och här finns även en utlåningsmaskin på detta plan. Och vi går vidare mot gamla delen av biblioteket. Här finns kursreferens och det betyder att det är kurslitteratur som du får sitta här och låna och läsa men inte ta med hem. Och bokvagnarna här kan du ställa böckerna när du har läst dem och använt dem i biblioteket så sätter vi tillbaka dem på hyllan sen. I den här delen av biblioteket finns det också massa studieplatser. Och här nere är magasinet. Där finns det äldre material, också studieplatser, grupprum och en tyst läsesal där man också kan sitta och plugga om man vill ha lite lugn och ro. Och här uppe på balkongen så finns det också platser du kan sitta och studera på och grupparbeta. Vi går vidare tillbaka och upp på tredje våningen. Här uppe på plan 3 finns det ännu mer grupprum och här har vi också två tysta läsesalar. En där du inte får dator och en läsesal där du får ha dator och knattra på ditt tangentbord hur mycket du vill. Vidare bort här så finns studieplatser med datorer och skrivare också. Och här borta har vi även studieverkstan där man kan få hjälp med sitt akademiska skrivande. Här har vi den. <laughs> Eh, ja, som sagt, mycket studieplatser här uppe. Inga böcker, de är där nere. Vi fortsätter bortåt här. Studieplatser. <laughs> Och vi går ner igen till entréplan. Och här bakom mig har vi kaféet där man kan sitta och fika och plugga och det var egentligen allt jag hade att visa. Tack så jättemycket och jättevälkomna hit!